Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat kan? Kali ini kita akan jalan-jalan bersama teman-teman Fandi teman-teman Wih, banyak ya teman-teman Wadidaw Keren badutnya Lihatlah teman-teman Badut itu sangat lucu sekali Dan menghibur Banyak warna-warni di setiap perjalanan Wow, keren dan sangat bahagia yuk kita saksikan ya teman-teman gimana akhir weekend teman-teman semoga teman-teman sehat terus ya yuk kita keliling bersama teman-teman Fandi melihat badut di sekitaran Hajat kota Tasikmalaya